Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Dan hari ini kita akan bermain game yang bertajuk Heroes Rest Aku dah tergelak sebab soundtrack dia Preview sejam Alright, game ni Pasal Restoran, bukan restoran lah Tempat persinggahan uh, Kita manage lah, kita jaga lah Tempat persinggahan Apa orang yang adventure lah Eh, kenapa dia punya menu ni berkilat-kilat pun aku tak tahulah. Kenapa ada kilat guru. Oh, sebab Halloween update. Ya, yes, semalam ada Halloween update. Setapun masa, jomlah. Sebab kita ada sejam je. Alright, apa ni? Select map random. A new beginning mountain pass. Okay, kita ambil a new beginning lah. Okay. Alright. Ataupun ada ke map untuk... Ya. Yeah. A new beginning and then kita main... Uh, relaxing. Okay, jom. Town name. Sampai aku tak tahu game ni uh, dia macam mana. Aku tahu lah dia manage restoran tapi aku tak tahu macam mana mekanik dia. Macam biasalah game-game baru seronok eh. Ha. So kita ada tapak kita ni. Oh, kita kena bina eh. So game ni dah dah keluar full version, so dah keluar daripada early access lah. Ah, dia dah tak early access maksudnya semua benda dah lengkap lah sepatutnya. So aku kena bina secepat mungkin lah Dalam masa Sejam ni Sebab kalau aku nak bina sejam tak cukup ha, Sebab rasanya kita nak kena kawal kampung ni eh Macam ada banyak tapak je Alright A letter from Mr. George uh, Majesty appoint to develop Alright Okay Okay I got this Alright, so kita ada kayu, kita ada sayur. Oh my god. Okay, first kali kita tengok setting dia. Alright, gameplay. Uh, legendary particle, auto save. Lush cursor. Right, apply. Okay, maybe tak boleh. Aku dah suruh besarkan sikit. So, susah kalau game tak ada accessibility ni. Tapi tak apa kita cuba nampak kalah Kecil kot sebagi kecil-kecil Finish building the innkeeper Alright So Kita kena bina dulu mula-mula Alright Apa ni buy free Okay kita bina kat sini lah Alright kita nampak ni paling luas Kat tepi sungai ni cantik uh, Dan juga ada air terjun So construction Kita akan bina Floor Alright Situ Okay kita ada berapa duit kita? Okey. Archive to craft again. Alright. Archive. Hold. Oh. Okay. Awkward jugalah guys. Kan? Aku pakai lantai lain ke? Uh, use delete to destroy. Okay, delete. No. Delete. Right. Okay. No, no, no. Aku tak nak. Aku dah lantai biasa je. There go. Kita buat bar kecil dulu, okay? Kita buat bar kecil dulu. Oh my god. Tak apa Nampaknya macam senang nak gerak-gerak ni So tak ada masalah lah Alright kita buat 3 uh, ah, no, 4, 4 kali 4 kali 3 lah punya bar Alright So bila masa aku nak jalan <laughs> Aku tak sure Oh jap salah ni Oh tak apalah boleh lah ni Uh, ah, okay dia dia boleh je kita hold shift tapi shift belah kanan pula. Okey. Oh play ni. Jap. Salah. Alright, done. okay. lepas tu kita ada wall wall. Okay wall. Kita ada wooden door. Okay. Alright, kita wooden door. Okey, tak boleh wall tak ada. Lock wall. Alright, ini je kita mampu buat. Ah, uh, Okay. Lock wall. Tengok. Asal macam pelik eh. Okay. Pintu. Uh, pintu tak boleh place. Kenapa? Oh, maybe sebab tak ada lantai kot. Ke macam mana? Lock frame. Maybe kita letak frame. Lepas tu baru letak Yes Okay Sampaknya bar kita makin Menarik Okay uh, Kita sambung lagi buat wall Sebab itu je kita mampu buat Okay Oh Silap Okay aku nak try shift ni Okay Kenapa left shift Kenapa tak right shift Pelik betul Ah, uh, Oh Oh tak boleh macam tu Okay Ha Ha Dia kau dah dapat rentak Dah dapat rentak tu boleh guys Dah dapat rentak tu okay No Okay boleh tu Alright Good job Okay maybe kita perlu perlukan Kurangkan sikit setting dia Sebab aku nampak macam ada uh, Apa nama ni Motion blur tak nak Okay uh, ah, Ada nampak macam ada a little bit leggy sikit. Alright. Okay, ni apa? Bag. No item. Quest name. Okay. Interior. Kaldabra. Bread basket. Small lantern. Bookshelf. Wooden chest. Okay. So... Apa lagi kita ada? Workstation upgrade. Okay, workstation. Tak boleh Alright Dia tu Aku sebenarnya Tak faham Alright hero Apa benda kena buat Okay Okay dah siang Dah siang Okay kita kita kita kita buat Meja meja Ada meja tak Wooden table Okay let's go Right, slow and steady Okay sini Okay Lepas tu ah, Okay Pagi-pagi ni kabus dia boleh tahan juga eh Kita, kita jangan berbazir Kita jangan berbazir uh, ah, Kita buat Minimum dulu Tengok macam mana keadaan dia Okay maybe meja ni okay Ah, boleh tak? Oh, boleh tak? Oh, boleh tak atas dia? Okay, tak payah. Aku tak nak yes dulu. Aku tak nak yes dulu. Alright. Kerusi, kerusi. wooden chair. Let's go. Here go. Oh no, aku patut kopi tadi. Okay. Dah macam sekolah lah pula. Ah. alright. Ada masalah sikit kat sini. Dia tak letak kenapa? Alright inkeeper siap iaitu Apa lagi di appliance Product okay Bookshelf Okay Ini kena ada lah eh, Sebab ni macam tempat berniaga Okay dalam dua. There you go Oh belakang sikit Alright Eh kenapa Rapat ke dinding Okay Tak boleh zoom lagi Kalau boleh zoom lagi kan bagus Alright, construction interior, exterior, workstation. Exterior ada apa? Wooden fence, outdoor bench, wooden banner, crate. Okay, aku maybe kena uh, apa? Uh, floor ni. Alright, aku kena buat floor baru kat luar. Okay. Stone floor. Untuk jalan masuk. Okay eh. Stone floor semata-mata nak jalan masuk je Okay Oh No No Asal Delete Wait what Tak guna Sekejap What happened? Okay. Aku salah letak ni. There you go. Yup. Ah, dah nampak nampak dah. Okay, walaupun tak simetri, tak apa. Jangan persoalkan. Okay, so exterior kita boleh letak bench. Tadi aku nampak ada bench. Kita buat satu bench. Nak tengok je macam mana Ada dia. Uh, Oh, dia tak boleh. Dia kira lantai ni kira... Oh. Okey, okey. Maksudnya luar tak payah ni lah. Okey, so ini supply. Lock. inkeeper. Oh, ni. Oh, so inilah startingnya. Okey. Yes. There you go. So dia dah buat satu oven, satu stockpile, satu quest box. Okay, luar ni rasanya kita tak perlukan luar ni. Okay, kalau macam tu kita just pindah aje ke tepi. Okay, untuk masa hadapan aku boleh jual je sebenarnya. Tapi ya. Yeah. Boleh tak aku? Ah, eh, boleh tak aku? What? Oh my god. Oh my god, dia dah buy. Tidak. Why? Oh my god, kenapa lah kau Kenapa lah kau bind? Okay. So kena buat pintu balik. Siap betul lah. Construction pintu. Oh, window. Aku tak ada window. Tak apa. Bar ni tak ada window. Okay. Uh, wooden floor. Ada tak macam tanah kosong? Lampos Yup that's cool Okay Bush sikit Bagi nampak ada natural sikit Alright Okay lepas tu apa lagi Small tree Okay taman kat belakang ni eh ah, Ini je taman okay, Situ satu There you go Macam ada lain ha, Ada lain Wah cantik ni Macam penanda Ya macam penanda aku punya ni kan Alright kita buat kat dalam Sekejap apa-apa apa nak tengok first person tadi Control Ah, uh, Camera lag ni benda apa Okay Photo mode H ah. Okay so quick save Okay H Walau weh Cantik lah ya? Ni lah nama simple guys Okay oh, Boleh tak filter Boleh tak effect Wah boleh tak filter Yo Cozy gila Yang tadi tu Okay ni, oh, ni oh, horror yeah. Oh ni cozy gila eh What the heck Okay So oven Right? Kalau boleh zoom lagi ni bagus. Ni apa? Oh tak. Oh craft food. Sabar. Okay oven. Kita perlu ke oven. So workstation. Oven. Okay oven kita letak belakang ni. Okay. Selepas tu stockpile. Okay untuk stock kita. Okay stock kita letak macam dekat dengan ni lah kan. Counter lah kan. Alright. Oh maybe tak. Sebab nanti aku akan um, ada pintu kat belakang ni. All right, and then a quest bot. Okay, quest bot. Oh, dia dah, dah, dah datang ke? Alamak, dah, dah jalan lah. Sabar, pause, pause. Pause, pause. Apa ni, apa ni? Visitor couldn't find the available food. Ya, sabarlah, pause tu. Tak boleh pause. Uh, build one quest bot. Sekejap. Craft food. Okay, kita craft. Right, kita ada tier 1, tier 2. What the heck? Okay. Sweet fruit juice. What? Oh, harga. Oh, harga mahal. Okay, kita bagi harga biasa lah. Extra seasoning tak payah. Fresh ingredient. Let's go. Excellent chance 1%. Oh my god, 1% je. Ooh, kita buat jus. Okay. Kita jual ni apa nama? Uh, ah, jus nanas. Alright. Cerah, craft. HP Restore MP Restore Okay ni uh, Apple Manis Okay Yang ni Kek buah Yang ni Ice cream Ice cream cinta Ice cream cinta Okay sekarang ni Macam mana aku nak craft Okay ni kita ambil extra topping Okay dah Nope Oh Oh boleh berapa aku buat Recipe cost Okay so uh, Buat ice cream ni dalam tiga. Okay semua tiga dah Buat Oh Oh god Sekejap Alah aku punya apple No Kek buah Kek buah Baik buat dalam tiga. Okay craft Let's go Kek buah let's go So apa ni? Oh dapat normal dengan bad. Oh no. Oh so dia ada chance dia lah bad dengan. <laughs> Oh my god. Ice cream. Allah. Ice cream cinta. Okay kita craft dua je lah. And then extra topping and then go. Dia gacha, gacha, gacha. Oh dapat normal. Let's go. Okay. Okay quest bot. How do I make quest bot? Tool shop splitting block, leather shop, clothes shop, portion delivery, armor display. No. Okay, okay tak? Alright. Mak apa benda ni weh? Apa benda ni? Okay, dia tengah makan lah for sure lah kan. detail focus on hero. Alright, kita boleh fokus. Tengah makan apa? Tengah makan apa? Wih, macam ni eh kamera. Uh. Details. Oh my god. No. Okay. Alright, kita kembali semula. Alright. Um, ini. Ini aku pun tak tahu stok apa benda. Hero manager. Wah, aku dapat duit. Wow. Dapat jus sol. Kek buah pun dah jual. Bagus betul. Ni apa? Ah, dia tak ada benda apa. Okay, quest board. Macam mana aku nak buat quest board? ni sekarang. Workstation. Oven. Vendor counter. Tailor station. Blacksmith forge. Aku tak jumpa quest board kat mana. Interior ke? Maybe. Bookshelf, wooden chair, wooden table. Nightstand. Aku akan baca semua ni, okay? Sebab aku takkan jumpa. Kat mana quest board. Spider in the jar. Ya, banyak sangat benda dan aku rasa macam overwhelmed gila. Okay, bukan kat sini. Yang pastinya bukan kat sini. Uh, construction kot. Maybe. Reinforced door. Stone wall. Kalau aku boleh search kan bagus. Masalahnya aku tak boleh search. Jadi aku tak tahu. Ah. Au, oh, macam mana aku nak restock, macam mana aku nak buat semua ni, aku tak tahu <laughs> Alright, so innkeeper, uh, station name, production, decoration, shop quality Okay, how? Craft quest Ya, yeah, aku tak tahu macam mana nak buat, kita craft lagi Alright Okay, nama memang takkan bertukar lah. Tak apalah. Okay, kita buat uh, uh, jus lah. Jus tadi, okay. Uh, fresh ingredient, okay. Kita buat dalam dua. Yup. Okay. Buah ni, macam mana aku nak tahu berapa berapa tinggal? Uh, buah seasoning sikit. Okay, kita buat dalam dua juga. Yup, normal fruit cake. Let's go. Okay. Quest bot, macam mana? Macam mana ni guys Itu je aku kena cari Untuk dalam masa sejam aku main ni Aku kena cari quest bot Macam mana Aku expect dekat ni tau Workstation Tapi aku tak jumpa Innkeeper ya, Oh ni works the oh unlock any workstation okay aku tak aku tak boleh bina okay aku jumpa dah aku jumpa dah aku dah jumpa okay ni ni come on come on there you go can build on an in wait what Only one workstation can be built. So apa yang locknya? Unlock any workstation. Mak ai besar ya. What the heck? Oh, perlot. Workstation. one workstation per lot. So aku kena beli lot baru ke? Ni, beli lot ni. Maybe, beli je lah. Okay. Ya, betul lah tu. Betul lah tu. So aku kena beli dua. any worst date Eh apa benda yang Oh my god Sekejap Dia macam ada bug tau Sebab kat sini Lock Alright Kita try buat ni Aku still lock Craft item Okay aku boleh craft Okay. The item crafting create where we want to have. Let's select item category. Okay. Eh? Aku dah buat one-handed sword. Lepas tu. Control item. This control. Allow you cycle available part. Level up. Okay. Item name. Okay. Color. Alright. Item cost. Okay. One handed sword uh, lepas tu tier 1 color color putih oh uh, color color color ni okay? trying if there's some extra resource some less resource chest alright sure okay, buat try inventory Okay. Full build more stockpile. Alright. Ya, ini ini paling pelik. Aku tak boleh buat quest buat tu. Aku tak boleh bina. Apa maksud dia? Aku tak faham. Alright. Ya, kabus ni kenapa Kabus. Ya game ni memang kau kena faham betul-betul Alright Dan aku tak faham <laughs> ah. Why? Traveler camp Oh ni dia jual barang I see so, Kita boleh trade something dengan dia Ah uh, Kita boleh beli Oh Kita boleh beli stok-stok makanan lah Alright sure Okay So daripada keuntungan Okay kita maybe beli um, Aku nak jual jus je awal-awal Boleh tak? Alright Buy Apa harga Oh okay Alright Aku nak buat jus Boleh tak? Aku nak buat jus saja. Nak fokus buat jus Okay Tak apalah kita jual je lah jus Tak ada masalah Oh fruit cake pun boleh juga uh, Buat uh, Fresh ingredient Dengan seasoning Okay Buat dalam 6 Okay Buat lima. Wow Dapat excellent tu There you go Lepas tu air kena ada lah Okay air kita buat uh, Fresh ingredient je Buat dalam Oh, Alah dapat biasa je Alright aiskrim cinta. okay. Build one quest board. How? How? Alright. Unlock. Dia kata lock. Oh betul lah Build 5 wall one door stop pile, counter Okay kita try Kita try Alright apa Kita kita setelkan ni dulu okay? Kau hajar betul Okay Wall 5 wall Let's go What Oh kena ada ni Wooden floor Alright one. Alright. Cantik. Okay, ni ni tempat menjual uh, apa? Weapon eh. Untuk adventurer. Okay, aku aku dia aku semakin lama semakin faham lah. Sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Okay, on the way, on the way, on the way. On the way nak faham. Okay. Ya? Belum, belum boleh, belum boleh explain lagi. Okay. Ya? <laughs> belum boleh explain lagi. Alright. Do, dia nak do, okey. Tiga, do. Okey. Stockpile counter, alright. Oh, so ini mungkin nak nak setting kan dia macam ada area untuk buat quest, ada area untuk kan. So workstation, stockpile. Yep. Ini item pula kan Okay stockpile and then counter Vendor counter Alright Hammer and anvil Finish building the blacksmith New training option unlock What? What? Finish building dia Okay jom jom jom jom Kita buat weapon pedang Pedang sakti kita okay So weapon dia mampu sama dia One handed sword Warna emas Okay and then craft Apa benda kita boleh buat lagi tak ada apa Okay ni apa Okay tolong Tolong bagi aku Uncommon Let's go Sword warrior sword of accuracy Okay Lepas kita akan buat uh, ah, Two handed satu Okay Oh, kita boleh pilih. guy, you, blade. Working part. Okay. So, warna kuning. Okay, boleh buat lagi. Try, try, try. Start sword. Oh, lah, biasa je. Scam. Okay. Okay, baby step. Alright, aku dah buat tu. Dia akan hantar ke sini ke? Macam mana aku nak tahu stok aku? And... uh, decoration, store display, kosong. Short quality. Okay, store display. Nak kena ada juga store display ke apa? Dalam bag aku, no item inventory. Okay. Alright. So, at least dia siap. Yang ni! Aku tak faham. Oh, maybe, maybe quest akan unlock nanti kot. dah boleh alok Yes Alhamdulillah Alright <laughs> There you go Finally The journey begin Finally <laughs> Finish building the innkeeper Seek a hero class Or any attribute Milestone The journey begins Okay Seek a hero class of any attribute Seek a hero class Okay, tak ada Alright Ni apa? Open feedback Tak nak, tak nak, tak nak Cancel Alright, at least kita dah ada kita punya Board dah ha? Craft quest, yes Craft quest, okay kat sini kita akan buat quest Untuk Untuk Orang-orang lah kan Untuk orang-orang yang nak quest lah, okay uh, ah, Choose your quest, get a quest, provide reward lower risk Slay quest, more reward higher risk Prioritize quest, hero, blah, okay Here you can choose a reward for your heroes to bring back a quest. Typical choice resource you need for crafting. Uh, choose your quest objective. Uh, unlock access to new location. Uh, only salah tulis ni. Slay quest, boss quest. Alright. Difficulty bar, quest difficulty. Okay. Optimal charity, perfectly matched quest. Oh ni level lah. Increase Higher risk Ialah tu kan Kalau lagi tinggi level Kalau kau lagi challenge Lagi bahaya lah Alright Fine Okay So kita try buat gather dulu And then Oh difficulty 5% Okay So uh, Close Okay kalau Okay Korang akan dapat makanan Okay Kalau korang buat begini, ni uh, Scavenging Okay kita try ni dulu request payout up sikit. Oh, mahal. Biasa Biasalah kot. Ya. Yeah. Gather quest. Let's go. Quest listed. Reward. Boss quest tak? Apa ni? Oh, less. Alright. So, you akan pergi adventure lah cari. Aku akan letak dua quest ni. Kau pandai-pandai lah. Alright. Apa masalah? The weapon master has arrived will be uh, in the area waiting for you to create your fork. Okay, weapon master has arrived. Weapon Master has arrived. Cool. Ada orang beli ke? Store display. Okay, aku nak buat store display. Sekejap. dia. Okay. Sekejap Itu kira display lah kan Scam betul lah Weapon display kot Oh weapon rat Oh decoration Oh ada ni lah labu Buatlah labu ni Cantik kot Kenapa tak boleh letak Nak letak labu Kenapa tak boleh letak No siut betul Tu yang apa uh, Halloween Halloween Okay So dia kata hero quest dah sampai uh, Dekat mana masalahnya Oh traveler camp Maybe Aku kena pilih kelas Uh, Mancing. Oh, boleh mancing ah. Oh. Sehari sekali boleh mancing. Okay, apa lagi aku boleh buat keliling-keliling ni? Okay, ada benda aku boleh ha uh, boleh harvest. Besar ni tempat ni. Oh my god, besar besar besar. Okay. Kat mana? Kat mana orang yang kata dia tunggu aku tu untuk tukar kelas? Kat mana? Kat luar ke? Awak ke? Bukan. Right. Kat mana? Kat mana? Dan aku tak tahu macam mana nak check stock tau. Ya, aku tak tahu. <laughs> Traveler camp. Oh ni, weapon. Ya Allah, aku tak nampak. Okay, kita pilih kelas. Seek new class. So kita ada Oh kita yang akan buat ke RPG kita sendiri Alright kita namakan kelas ni Ah uh, Kelas Okay Alright ada tak macam Kirito punya kelas Ada tak Oh ikon dia menarik kan ni Okay ni Okay yang ni boleh kena pakai one handed dengan two handed Dexterity, Constitution. Intelligent, Strength. Okay, ni Strength. Oh, one-handed, light armor. Oh, tailor tak ada. Oh, aku kena buat tailor eh. Tailor dengan woodworker. Okay. So, aku kena beli... Sebelum aku buat kelas ni, aku kena beli... Taylor Okay sempat sempat sempat Boleh boleh Tunggu sekejap So aku kena beli tapak baru Ada tapak baru tak? Yang aku boleh beli Ha? Orang pun dah datang ramai ni Tempat persinggahan Aku rasa tak ada tapak baru So Yap What can we do? Yap tak ada tapak baru Aku rasa aku pun tak boleh bina kat sini kot Ah, uh, Sekejap aku try bina boleh tak aku bina uh, Tailor Tailor station Okay kat dalam How Only one workstation Yup Dah agak dah uh, Kalau macam gitu Aku just buat je lah kot Kelas yang aku boleh buat Alright Sebab aku tak ada apa-apa So kita buat kelas ini okay kita ramukan kelas ni Kirito Alright And then uh, one handed sword uh, Armor tak boleh Semua ni tak boleh Semua ni tak boleh So Ni Free What Create new class Oh aku still kena pilih Aku mesti kena ada tailor juga ke? Oh god. Hmm. A storm. Weapon master. Okay. Macam mana aku nak cari tapak lain? Kalau macam tu. Ya. Yeah. Macam mana? Yeah, one workstation can build per lot. Aku nak buang ni ke? Mungkin. Yeah. Aku buang. Aku terpaksa buang. Sebab aku dah buat tailor. There you go. Alright. Aku perlukan tu, tak boleh. Okay, new training option unlocked. Keluar air kilat dia Okay New class Alright One handed Ini kiri Kirito Light armor Oh tak boleh pilih pula Sebab tak ada blacksmith my god Aku kena ada woodwalker Blacksmith dengan Ya yeah. Oh masih lagi elite access ke What the heck Okay macam mana Aku nak beli tapak lain Ada tak tapak lain yang dijual Ya sini apa macam tapak Boleh beli Boleh beli tak kat sini Aku tak nampak sebab malam Oh my god jap Ya aku dah tukar jadi kedai kain tapi Lagi masalah Okay Oh Sekejap Alright Kita try craft kain lah takpelah Dia ada ajar juga kan Oh weapon Steel weapon No Rope Okay, hero hero tier 1 warna merah. Okay, warna warna ni. Okay. Jauh jauh jauh jauh. Oh, biru cantik gak. Okay, craft. Bias broken. Siot broken. Kita try cape pula. Broken juga. No. Why? Oh, boleh pilih set ni ah. Never mind. Okay, aku kalau ada lagi tapak lain, okay lah kot. Sebab aku tak boleh nak advance aku punya ni. Alright, hmm. kita try gather lagi and then try cari uh, maybe ladder. Quest payout. Oh, mahal eh. Treasure Hunt ya, Oh bahaya Treasure Hunt Kita bayar mahal sikit lah Okay Treasure Hunt Gather tapi Treasure Hunt Okay Okay reward up sikit Mana tahu jumpa treasure kan Alright Okay Macam mana aku nak check quest lah Ya yeah. Oh sini Kita pernah buka ni tadi pernah buka quest tapi aku tak tahu kat mana. Dekat hero manager, retired hero, new song. Ya aku tak ingat aku buka quest kat mana. Oh sini. Ya ada orang buat ke macam kita tak tahu ada orang buat ke tak? <laughs> Banyak betul soalan, yes. Banyak soalan eh. Dan aku nak cari satu lagi plot Kalau ada Ya ni ramai datang ni Bagus-bagus Teruskan Teruskan Okay gua ni pergi ke mana Mungkin Mungkin ini je kot Lay access So aku yang game ni dah full release lah So mungkin ini je kot Lay access Okay kita craft food dulu Mungkin, mungkin, mungkin. Kita kat sini, uh, fruit cake lah of course kan. So, kita seasoning, fresh ingredient, let's go. Oh, rare, nice. Dengan jus lah of course lah kan. Uh, jus kita try fresh ingredient juga. There you go, rare, let's go. Alright. So, mak yang sini okay. Uh, duit kita berkurang for sure. Okay, berkurang. So hero class Yang tu sendiri tak faham Okay See new class Free Ya aku still tak faham macam mana nak create class Oh macam ni tekan Oh aku terlepas tadi So tak takpelah armor Oh kita jual armor lah kot Okay uh, ah, Kalau macam tu kita buat tank-tank punya class lah kot Aku terlupa bukan tekan sini Dia kena tekan arah panah ni Astaghfirullahalazim Alright kita buat uh, heavy armor Tak boleh Okay kalau light armor kita buat dex lah Dex kita buat bow-bow Alright Mana Bo oh, okay Alright let's go Siapa tahu nama benda tu Aku lupa dah Panahan Cinta Okay ini nama kelas dia Panahan Cinta Nah Finally Alright Okay Siap Plus one jam something Aku tak tahu benda apa Ni apa benda Mana-mana lelaki yang kita boleh uh, Ni apa boleh copy paste ke? Okay. Boleh buat kelas lagi ke? Tak boleh. Alright. Alright, mari kita craft. Uh, kita asyik fail je kan craft datang ni kan? So, mari kita craft sampai tak fail. Oh, oh. Nope. Alright. F3 hero join your rooster. Baiklah. Uh, rope. Uh, perempuan pun sama juga. Kita kena ada. Chest belt. Okay, chest chest Okay Please lah Please lah Please lah Broken? Hello? Asal broken? Why? Alright Aku random je lah Okay Come on Yes Uncommon Okay dia kena Dia kena Okay dia kena letak nama baru Boleh dapat ni Okay at least satu uncommon okay lah duit dah makin kurang. Ha. Macam mana? Duit dah makin kurang. Baik. Buah pun dah makin habis. Baik, kita letak extra topping, fresh ingredient. Let's go. lima craft. Good. Yes. Ah, uh, craft lagi lima fresh ingredient, seasoning. Okay, seasoning boleh. There you go. Emas golden. Three hero. Okay, makan, makan, makan, makan. Um, so, macam mana nak check hero? Kita hero. Show all. Aku boleh... Sekejap. Okay, macam mana aku nak recruit hero? Ya, aku tak tahu macam nak recruit hero. Oh, ada! Bukannya Weapon Master. Train classes. Okay, ni train. So, dia perlukan dua... Oh, aku boleh buat kelas baru juga. So maybe strength Oh takde takde takde takde no, no, no, no. Don't, don't, don't you dare Buat kelas baru Train Okay So macam mana aku nak Tarik perhatian Hero ni Macam mana Hero manager There are no hero to show level 1. Boleh tak saya nak recruit awak? Oh ni. Oh dia kelas pandangan cinta. Ya. Ya ya ya. Favorite. Okay. The ice cream high quality sure. Location in town Favorite oh. So macam mana nak recruit Hero has no quest Oh dia pergi sini Sekejap dia nak beli ni ke Dia nak beli Weapon Master Living the area Bye Okay, dia nak beli air armor ke? Trader arrive will be setting up. Okay. So, dia beli rope yang tu. So, macam mana aku nak recruit dia? Ya, tapi cak ayam tu. Hai. Okay. Weapon pun tak ada Macam mana Visitor The juice was was alright Ya aku tak tahu macam mana nak recruit eh. <laughs> Aku tak tahu macam mana nak recruit Oh my god How How Have three hero Join your hero rooster Hero manager Okay Betul-betul Double click to move to hero location. Hero is on the way to pick the quest. Okay. Alright. Tapi itulah. Kita punya armor ni cak ayam. Ya aku nak trade. Ah, uh, give me. Alright. Ah, uh, kau nak beli pedang ke? Boleh je. Cak aku sell. Sell item, sell item. Okay. Sell item. So makanan aku nak beli ni nak restock. Ke ni apa? Resource chest. Oh, beli pakai hmm, interesting. Leather close. Alright. So ada berapa hero yang baru pergi? Oh, ada dua dah. Dia masuk kelas pandangan cinta. Let's go. Okay, aku tak tahu macam mana kita nak expand lagi. Supaya kita ada area lain. Ya, itu aku tak tahu. Sebab satu plot. Boleh bina satu je workstation. Maksudnya satu ni. Okay, yang ni untuk restoran. Yang ni untuk buat baju. So, ada area lain ke? macam bawah ni boleh beli tak? Nampak macam boleh beli bawah ni. Ya, boleh boleh boleh. 16k. Oh, 16k eh. Alright. So aku kena beli bawah ni untuk aku buat baju lah. Alright. Sebab tu dia ada fast forward. Ah sebab dia daripada situ boleh dapat keuntungan lah kan. Fast forward yang apa button ni. Dia ada fast forward guys. Ni apa? Apa maksud ni? So aku ada berapa hero dah sekarang? Dua. Alright. So ini fast forward lah. So duit aku naik ke kurang? <laughs> Oh, naik, naik, naik, naik. Okay, ni apa? uh, equilibrium as a resource plus 2. Okay. Right, eh, aku memang main dua ni je, okay? Cake dengan ni je, tu je. Kita try uh, extra topping tak boleh kenapa? Select all. Ooh, excellent charge 1%. Okay. So kita sentiasa buat 5 lah kan. Right. Okay. Oh dapat rare. Okay, uh, ah, craft food dan mungkin kita patut start dengan quest yang uh, Apa ni? Ah uh, tak boleh Ah tak boleh Penuh dah ke? Inventory full oh. So macam mana aku nak tahu inventory aku full? Kat mana aku nak check? Ai. Oh. So kat situ There we go Apa ni si Sheila couldn't find quest for CR11 Optimal CRs Okay dia nak Dia nak quest level 11 Alright Baiklah Baiklah So kalau awak nak Kita akan bagi kau uh, Expedition Okay Oh Treasure hunt Okay farming. Okay, 10 ke 14. That's that should be good. Uh, maybe some uh, food, I guess. 10, 14. Okay, 11. Okay. Slay quest. Dah, buat. Yup. So kat sini lah kita nak check semua Okay Dia dia aku rasa ada tutorial Tapi aku rasa kalau aku figure out macam ni Lagi bagus Alright sebab dalam masa sejam kau boleh nampak Macam mana Okay tiga hero dah join Yo kita ada Sheila, Nardon dengan Bernard Can we rename? Oh boleh Kita namakan menunya Ke Dini Dengan Afiq Ibrahim Walaupun perempuan Oh tak boleh Alright, there you go. Yeah, kita favourite Dia orang semua CR 9, 10, 11 lah. Ah, itulah dia game dia guys. Yang bertajuk Hero Res. Preview sejam. Kau tengok macam mana aku uh, struggle nak figure out. Tapi sebab aku game-game management ni, aku memang power. So, aku dah boleh tangkap dah macam mana. So, satu plot, satu function. So, yang ni jadi restoran nanti ada tempat. Uh, apa? Tempat uh, macam berehat untuk tidur. Ini untuk buat armor. Tapi tadi buat weapon aku tukar buat armor. And then dia akan progress lah. Kita akan dapat untung. Kita buka lagi bawah ni. Okay. Uh, ya. Yeah. Kita akan uh, buka ni. Lepas tu mungkin ada plot-plot lain juga. Kat atas ke kat mana-mana. Takkan ada tiga plot je kan. Uh, ada atas ni juga. Oh ni murah sikit. Empat ribu. Belakang ni ada juga. Okay dua ni murah. So at the end of the day kita akan. Uh, ni lah. Uh, buka lah. Oh no, ada serangan lagi 8 hari. Oh oh. 15 days. Oh, ada reward. Okay, so ada serangan lagi 8 hari. So itulah dia Hero Rest kalau korang rasa korang minat dengan micromanagement. Uh, game-game yang melibatkan micromanagement korang boleh don't pergi gua ni ke adventure Okay, Korang boleh mainlah game ni. Untuk aku game ni kalau nak main boleh Tapi tulisan kecil memang GG lah Tapi boleh faham lah Senang lah sebab dah dapat dah tangkap macam mana konsep dia uh, Dan tak sabar nak tengok kalau ada resipi-resipi lain nak unlock Korang boleh test sendiri Link aku akan letak kat bawah uh, Kita akan jumpa lagi untuk preview sejam Game ni seronok Tetapi dia akan ambil masa yang lama sangat untuk kau faham In-depth lagi mendalam uh, Macam biasa lah kalau korang suka dengan video ni Boleh like, komen, subscribe uh, Dan juga share, komen di bawah Kalau korang rasa video ni korang suka ataupun korang suka dengan game ni kita akan jumpa lagi dalam preview sejam akan datang assalamualaikum dan bye bye aku serius betul-betul mendalami tu game ni <laughs> aku dah lupa dah dah sejam alright bye bye